munduko kontsumo eta produkzioa ingurumenaren menpe dago. Hori dela eta planeta suntzitzen ari gara. Garapen ekonomiko eta sozialak ingurumenaren suntziketa dakar eta gure bizileupenerako beharrezkoak diren sistemak arriskoan jartzen ditu. Ekoizpen eta kontsumo harturatxua gutxirekin asko egitean datza, baita bezitza estilo sostengarri bat eramatean. Azken proiektzioen arabera, munduko populazioa zortzi mila milioi inguru aziko litzaki 2008 marrean, eta behatzi mila milioi 2008 marrean ia hiru planetaren baliokidea beharko litzake egungo bizimuduari eusteko behar diren baliabide naturalak emateko baldintza horiet. Munduko uraren euneko hiru baino gutxiago da edangarria. Eta hortik, euneko 2,5 izozta dago Antartikan, Artikoan eta Glaziarretan. Beraz, gizaki hoi, euneko 0,5 zoi geratzen zaigu gure ekosistemaren beharrak eta gure beharrak azetzeko. Munduko jendea energian eraginkorrak diren bonbiletera aldatuko balitz, munduak eun daugei bilioi dolar aurreztuko lituzke urtean. Energia globalaren euniko hogeta bederatzea kontsumitzen dute etxeetan, eta beraz, zortzen den karbono dioksido emisioen euniko hogeta bata eragiten dute. Estaiztik hauek aldatzea ere gure esku egon daiteke. Eta zer egin dezakegu guk egoera honi buelta emateko? Guk zerbait egin dezakegu? Erantzuna baietz da, hasieran esan bezala ekoizpen eta kontsum gutxirekin asko egitean datza. Eta bideoan zehar esan dugun bezala, hainbat portzentaia gure esku dago aldatzea, Horregatik, emat ekintza txiki burututa adibidez, argia itzaliz, gera bat utzi behar dugunean, edo iturria itzaliz gehiago erabili behar dugunean, kontsumoa murriztuko dugu eta honela gure planeta jasangariagoa izango da.